Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin Azərbaycan xalqının ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Sərəncamla F olunanların siyası ile buradan tanış olabilirsiniz.